Cosa farà Don Abbondio? Cosa pensa nella notte tormentata Don Abbondio per riuscire a scamparla con Renzo? Una strategia usata da Don Abbondio era quella di allungare per qualche giorno la data del matrimonio. In questa maniera avrebbe avuto una proroga di più di qualche mese perché dopo quattro giorni sarebbe arrivato il tempo in cui nessuno si sarebbe potuto sposare. La strategia di Don Abbondio era tergiversare per qualche giorno per avere una proroga di qualche mese. Mancavano pochi giorni al periodo proibito per svolgere qualsiasi matrimonio. Come reagirà Renzo? Questo lo scopriremo nel prossimo video. Ciao, a presto!